Дел на земле не брони их было искушений минутных Божьих дел на земле не брони Не вини этот мир, не вини Если даже безвыходно нас сложно Только вспомни, что чудо возможно Не угасли бы вера Исчезая в беспечности дни Не вини этот мир, не вини Если многое в нем непонятно Не заигрывай с лестью приятной И за правду друзей не гони светлым увидеть Только сердце свое изменить